大家好，今天是二零二二年一月三十一日，星期一。今天呢是咱们中国人的新年，我在这儿先给大家拜年了，祝咱们频道的观众虎年健康、幸福、生龙活虎、虎虎生威、虎年吉祥。呃，最后呢，虎年发大财。咱们现在来看一下这周美股拍戏的情况。这礼拜是二零二二年的第六周。 一共有三百二十七家公司在本周迎来派息的最后买入机会，非常热闹。看来这美股也是要趁着新年给大家发红包的节奏哈。第一家我给大家推荐的公司是 Valero，根据公司官网，他们是全球最大的独立炼油企业。注意“独立”这两个字哈，因为全球确实有很多政府背景的大炼油厂，比如印度的。 Jamnagar、韩国的 Arson 以及委内瑞拉、呃新加坡国有的炼油厂规模都大得多，不过他们显然都不是所谓的独立炼油厂，也不是可以投资的上市公司，所以 Valero 呢，其实在这儿玩了一个文字游戏。话虽如此，并不是说他们 Valero 是个不重要的玩家，他们在美国的炼化能力仅次于马拉松 Marathon Petroleum。 股票代码 MPC 是第三名的飞利浦六六的产能的几乎两倍。Valor 股票代码 VLO，它本次分红金额是每每股九毛八，当前股价八十一年股息率是百分之四点八二，算是不错的水平。小伙伴如果要买入参加分红，周二二月一号是最后期限。第二家公司。 是俺家每周必去的，北美小伙伴们日常不可或缺的，家喻户晓的 Costco 零售业老三，排在沃尔玛和亚马逊之后。过去这两年呢，也是业务和股价都突飞猛进。不过正因为如此呢，股息嘛看起来就有点寒酸了。股票代码 COST C O S T，本次分红金额每股七毛九，当前股价四百九十二。 年股息率百分之零点六四，买入最后期限在周三二月二号。下面这家公司是富国银行，它是美国排名第三的零售银行，在投行领域排第六。它是巴菲特曾经的小甜甜，如今的牛夫人。伯克希尔在二零一九年曾经持有三点五亿股富国银行的股份，但是在二零和二一年几乎清空了这些持股。 只剩下六十几万股。网上有人帮巴菲特算了笔账，说老爷子因此至少少赚了一百多个亿。不过这是从事后诸葛亮的角度看，随便一听嘛。股票代码 WFC，本次分红金额是每每股两毛五，当前股价五十四，年股息率是百分之一点八五，买入最后期限在周三二月二号。 买入最后期限在星期四的优质公司，我为大家选出了四家。第一家是消费电子行业一哥，当之无愧的美股之王，年初刚成功冲击三万亿市值的苹果，相信不用我多说了。股票代码 AAPL，它本次分红金额是每股两毛二，当前股价一百七十，年股息率百分之零点五二。第二家，花旗银行。 美国第四大零售银行，紧随刚才咱们聊过的富国银行，资产规模在全球银行里排第十三位，股票代码 C。它本次分红金额是每股五毛一，当前股价六十四，年股息率百分之三点一五。第三家贝克休斯公司，股票代码 BKR，油气服务公司里世界排名第二。 仅次于斯伦贝谢这家公司在过去几年也是分分合合好几次。最新的动向呢是通用电气在去年差不多是清仓了它在 BKR 里的持股，所以也就不奇怪呢。BKR 的股价在过去一两年一直受到压制，如今这个最大的卖盘基本上消失了，也许是时间该重新审视一下 BKR 的投资价值了。它本次分红金额是每股一毛八，当前股价二十七，年股息率百分之二点六四。 第四家，这回是半导体一哥英特尔。这里多说一句，相信大家在过去这两年经常在新闻里看到或者听到芯片半导体短缺的消息，而台积电呢更是风头无两。上个星期台积电的季报也是异常的靓丽。我在维基百科上看到，二零二零年英特尔和排名第二的台积电差距并不是很大。想想过去这几年英特尔的落寞。 其实有些不确定台积电是否刚在21年超过了英特尔，所以就快速翻看了一下两家上周刚发布的季报。结果台积电2021年总营收是568亿美金，而英特尔以790亿美金仍然稳居第一。只能说呢，将。 还是老的了。它本次分红金额是每股三毛六分五，当前股价四十七，年股息率百分之二点九一。所以您别看这分红指南像是个传达室的活儿，其实我这可是用季报分析师的镜头来做事儿的。那就麻烦您点个赞、转发、订阅，谢谢您了。Last but not least，最晚在周五买入才能参与分红的两家公司，其实也是相当不错。Energy Transfer。 美国第二大石油管道运营公司，股票代码 ET，我之前做过一期视频，专门介绍它和 Enable 管道公司的合并案。看起来合并后的新 ET 公司前景不错，而且这种管道公司现金流不但充裕，而且稳定，又不会受到油气价格变动的影响，很像咱们这个频道之前推荐的 ATNT 和施乐控股。毕竟咱们这个频道的原则是宁缺毋滥，一共就只推荐过这三只股票，而且放眼未来。 我也暂时还没看到第四只值得推荐的股票，感兴趣的朋友呢，可以去看一下之前的视频。它本次分红金额是每股一毛七分五，当前股价九块五，年股息率百分之七点三七，这个水平的股息率很可能是可以拿着退休的。最后一家大都会人寿保险 （MetLife） 人寿保险全球排名第十，通常来讲，加息周期里金融类的公司。 表现是不错的，所以或许呢，MetLife 也值得考虑。股票代码 MET，它本次分红金额是每股四毛八，当前股价六十六，年股息率百分之二点九一。好，本周的情况就是这样，谢谢大家，咱们下期再见。